土壤是种植的一切根本，许多农作物常见的问题皆源自于此。采用错误的施肥、耕种方式，不止无法改善原有的毛病，更可能加深对于土地的恶化污染。因此，有效的土壤监测对于优良的农业生产是一项不可或缺的存在。对于作物的生长来说，以下各项土壤因素皆有着十分显著的影响。 分别为质地构造、温度、含水排水、通气程度、酸碱度、各化学特性。不同土质如沙土、粘土等，各种不同比例组合而成的土壤，都会很直接的影响到土壤的保水、排水、通气、养分保持等。有的土壤侦测器可提供多种土壤常见数值测量，提高生产效率，并达到产能产效提升。 以下影片中，我们将会介绍不同种类的土壤侦测产品，和针对不同的土壤质地进行选择。首先是 JASP 二八零一土壤酸碱度计，其可有效测量土壤酸碱度，确保不同品种的植栽生长于合适的土壤酸度。一般而言，大多数蔬菜在 pH 值为六到六点五的土壤中生长良好。 若在过酸的土壤中，蔬菜的根系将会被破坏，而无法吸收足够的营养。JASP 二八零一采用 PPS 塑料材质外壳，可有效抗污与抗干扰，测量范围从零到十四 pH。对于我国常见砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤和皂红土等酸性环境，皆能有效且准确的进行量测，部署简单。 并无需补充电解液即可精准量测，除了能用于一般湿润土壤中，也可以用于废水或水体介质中进行量测。接着是 SO Dash 100 Series 氧气浓度计，其安装十分简单便利，只需将其埋入土壤层中，即可量测土壤含氧量。土壤的透气性能则会直接影响到土壤肥力的利用，并会直接影响到植物根部吸收的效率良性。 接着是 S O Dash 一百 Series，采用聚丙烯材质完全封装外壳，拥有高耐污、耐腐蚀能力，可准确量测土壤的通透性及含氧量，有效避免如水稻窒息病等由于作物缺氧而导致的重大损害。产品提供类比、数位通讯与带显示仪表的款型，可根据不同应用进行选择。 最后是四合一的插入式土壤侦测器 JSMHP，其包含着土壤量测最重要的四项测量元素，分别是温度、水分、导电度、介电常数。这四种数值都会直接或间接的影响到植栽的养分吸收与根部吸收效率。精准量测此四种数值，可提供植栽更为良好的生长环境。 JSMHP 产品使用 PVC 外壳与304不锈钢材质坚持，能够轻松地插入土壤进行量测，高耐水与抗污能力，数值测量范围涵盖各式应用，适用于农作环境及球场、运动场等草坪管理。使用上述之量测产品，即可针对土壤特定数值进行有效的测量，并针对相关的问题进行合适的调整。 不仅能有效提升农作物产量及品质，更能减少不必要的肥料、灌溉水源等使用，对于兼顾环境及农业发展有着良好的正面影响。以上就是我们对于九德土壤侦测产品的介绍。有任何问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，请持续关注我们九德电子。下期影片再见喽，拜拜。